our our مال ما مربوط به ما our Welcome to our home Welcome to our home Welcome یعنی خوش آمد گفتن to به our home خانه ما Welcome to our home به خانه ما خوش آمدید Welcome to our home Welcome to our home. We will try our best. We will try our best. We ma try یعنی امتحان کردن یا سعی کردن will try سعی خواهیم کرد و برای بیان زمان آینده ساده استفاده شده our مال ما best بهترین try your best یعنی بهترین تلاشتو بکن تا جایی که میتونی سعیت رو بکن We will try یعنی ما سعی خواهیم کرد Our best یعنی بهترینمان We will try our best ما تمام تلاشمان یا بهترین تلاشمان را خواهیم کرد We will try our best We will try our best